Могу сделать мостик Светанула жопа в клипе Мы биби окси Мне закинут весь лут Я забила весь клуб Мир высокой моды Аутфит отличный